bantu sesama aja utara sampai mano mano ronarawi dida di dalam kita pada pada ulmuin nama nama gerasi yang kaya yang kaya terjadi തമസ ഞാൻ ചൂട്ടി ഹമിൽ ഹമിലേലുക ഖബർ ഖബർ യഹ്പനു വെബ വെബ യാറാവി ഹിംഗ ഹിംഗ കാലാഹേ സിയാ സിയാ നരാ bangsa-bangsa Hansa derajat Masa-masa yang segera Bala Tuhan bin Guru dalam bumi Gelanju gelanju Anju bana depung Anu-anu arabi Gelan-gelan terdani जी awal lagi ke hadis Nabi sayang pun disilang sedang dengan tak penjelasan kulon tua aku penang lemoi ke padu meriwayat supa lo bisinan Insya Allah dinolor pegang bayang kiamat Yeah. Nam Guru Garja Yanga Chopukaya Nam Guru Garja Yanga Chopukaya Israfil cho tư lên làm dư ngọn cài Buồn đi vào nhà yêu mặt Sa nhà ma thế Renato. tulungan ibadah Na